ーです uh! Tornano le super classificone di Seba che vi stupirà con una top 10 delle gnocche di bambù virtuali che stanno spopolando in Giappone. Sì, avete sentito bene. Ciao a tutti ragazzi, sono a Venezia, benvenuti su un altro video, sono Sebastiano in Giappone, questa volta a Venezia. Se siete nuovi a questo canale iscrivetevi, lasciate un commento, un mi piace, perché no. Attivate la campanella, mi raccomando. Oggi volevo parlare di una notizia abbastanza interessante, che si tratta dell'invasione delle youtuber, però de sono delle youtuber virtuali in Giappone, perché sì, dovete sapere che di ultimo in Giappone stanno spopolando. Io ho anche incontrato una di loro d'oro, la più famosa tra l'altro Queste youtuber che non sono realmente delle youtuber ma sono dei personaggi animati degli anime con delle voci delle ragazze reali Che stanno facendo gameplay, fanno cover di canzoni, veramente sono ovunque Quindi ho già fatto qua una classifica delle 10, 10 gnocche di bambù virtuali che fanno le youtuber Al primo posto, vabbè non è che siano in realtà in classifica però insomma dalla messa della più famosa diciamo a quella un pochino meno famosa Vabbè diciamo che iniziamo subito con la più famosa Che è Aikizuna che c'è dall'anno scorso ma dall'anno scorso è veramente esplosiva esplosa perché tra i suoi vari fuck che continua a dire fuck, fuck, fuck, fuck, fuck. e anche poi fa le recensioni dell'iPhone, fa un sacco di gameplay, fa un sacco di cose pensate che ha raggiunto la bellezza di più di 500.000 iscritti e tra l'altro lei vabbè l'ha promossa al mio amico Joy di Anime Man che lui ha fatto un video su di lei da lì è praticamente un po' esplosa poi c'è Mirai Akari che è un'altra che ha 350.000 iscritti poi c'è Shiro tutte queste fanno più che altro gameplay poi c'è Aoi Fujita che è un'altra invece che invece lei più che fare gameplay lei si diverte a fare cover e è molto brava <laughs> devo dire infatti gli ho anche chiesto di fare una collaborazione su Twitter non si sa mai se mi risponde ve lo faccio sapere poi c'è Yua Fujita che invece è una high school girl quindi è una ragazza delle superiori che fa questi video poi c'è la Virtual Kitsune Musume Yotuba Oji-san che praticamente sarebbe la virtuale volpe nipote di uno youtuber zio, dello zio youtuber, non so che cavolo è, comunque è sta ragazza metà ragazza e metà volpe, molto molto simpatica. Poi c'è Raiden Kasuga che invece lei è praticamente un'altra youtuber virtuale che però è uno spirito, quindi è praticamente un fantasma, anche lei fa molto ridere. Poi c'è Nora Chiatto che come potete immaginare Chiatto è praticamente metà gatto e metà umana, un'umanoide gattosa. E poi c'è eh, Co, che invece è un'altra youtuber virtuale che però invece è eh, per esempio metà zombie tipo. E poi è lui all'ultimo posto ci sono anche i maschi perché ci sono, non è che sono all'ultimo posto però infine vorrei finire questa classifica nominando due ragazzi che uno è il Bacciaru che praticamente Ba sarebbe vabbè il carattere di cavallo quindi è praticamente questo metà uomo in smoky con la testa da cavallo e poi c'è che ha iniziato proprio questo mese perché ha iniziato a gennaio del 2018 che c'è Kite Amashita non, non so se ho scritto tutti i nomi giusti questo post l'ho scritto un po' così però ditemi che cosa ne pensate di tutti questi youtuber virtuali ditemi Davis dovrebbero essere anche in Italia dite se preferite che io venga sostituito anche da un ologramma perché non sarebbe una brutta idea dovrei lavorare molto meno a questi video e ci vediamo domani alle 2 con un altro video condividete questo video e ditemi che cosa ne pensate nei commenti ciao ciao